लाल भाई को कह रहा था कि मुझे सख्त नींद आ रही है तो मुझे कहते हैं इतनी ठंड में <laughs> ये कहानी है ठंड के दिनों में मुशपुरी टॉप पे हाइक की ठंड का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस एंड डिक्रीजिंग लेकिन इस दफ़ा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है रावलपिंडी स्टेशन पे उतर के हम सीधा गए पहले गीगा माँ घूमे फिरे पिक्चर्स बनाई और खाना खाया और रात को गए हम शाहजी की तरफ शाहजी हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्त हम इस्लामाबाद आए हुए हैं शाहजी हमारे साथ हैं हमारा प्लान था कि सुबह चलेंगे मुश्किल सुबह मतलब नौ बजे लेकिन रात के डेढ़ बज रहे और हम कुछ एथलीट फंक्शंस भी रखते हैं तो शाहजी को हमने बोला टेबल टेनिस खेलनी है शाहजी हमें एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे टेबल टेनिस खेली जाती है इखलाकी तौर पर तो मुझे लेके गए थे शाहजी खेलने के लिए लेकिन शाहजी खुद भी शौकीन हम टेबल टेनिस खेलते रहे शाहजी एक्स बॉक्स पे लगे अब हम वहाँ पे शाहजी का कह रहे हैं कि शाहजी वापस चलते हैं सुबह जाना है हमने मुश्किल बंदे राजी हो गए जाने के लिए मुश्किली ट्रैक के लिए रवाना हो गए ट्रैक पे अभी हम कुछ कहना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे फिलहाल तो सांस इजीली आ रहा है आगे का पता नहीं जब हमने हाइक स्टार्ट की तो हम थे टोटल पाँच कितने पाँच लेकिन ठंड का मौसम हो और मुश्किली की हाइक हो इतना आसान थोड़ा ना बाबू काफ़ी ठंड में आ गए बर्फ तो बहुत है आधा घंटा रहता है अभी टॉप पे पहुँच सकते पूरी टॉप पे हम आ गए हैं टोटल हम पांच लोग आए थे घर से पहुंचे सिर्फ दो ही हैं एक हमारे फोटोग्राफर बिलाल भाई दूसरे हम बजाते खुद व्यू अच्छा मज़ा आता है थोड़ी मेहनत करने के बाद जो बंदा यहाँ रहा इतनी ठंड है और बर्फ़ भी अब सख्त होने लग गई है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है हम दो तीन दिनों से ना सोए नहीं हैं वो तो अभी मैं बिलाल भाई को कह रहा था कि मुझे सख्त नींद आ रही तो वो मुझे कहते हैं इतनी ठंड में <laughs> आ, तो कह रहे थे इतनी ठंड में तुझे नींद कैसे आ रही है तो भाई नींद आ जाती है अम्मा जरूर कहती हैं उत्तर नींद जड़ी है ना सूली से भी आ जाती है आज यकीन आ गया कि आ जाती है भाई हमने एक बजे स्टार्ट किया था ट्रैक मशहूरी का और अलहमदिल्ला हम ऊपर पहुँचे मशहूरी टॉप पे साले से हमने तस्वीरें ली ये भाई मेरे साथ पहुँचे बल्कि मेरे से पहले पहुँचे टोटल हम पाँच थे पहुँचे दो तीन वापस आ गए हमें तकरीबन ढाई घंटे लगे हैं एक बजे हमने स्टार्ट किया था फोर थर्टी पर हम वापस रोड पर टाँगें तो दर्ज हो रही हैं शायद प्लान हमारा ये था कि बारबी का सारा सामान लेके हम मुश्किल टॉप पे जाएंगे और वहाँ पे आराम से करेंगे क्यों लेकिन अब चूंकि सारे तो वहाँ पहुँचे नहीं हम वापस आए क्यों हमने किया खाना वाना खाया और ऐसे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ उर्दू वाला सफ़र